bonegligeaka kaka nde boneglige corps averkis bino presse bochange comportement bobangaka badimi dimi batiaka bino te bolekaka nango bolekaka baartiste bolobela bango verité en tout cas euh, prochainement makambo oyo esalama susu te omoni imprudence moko ezalaki na makambo oyo c'est pour de la vérité yango omoni makambo tosalami boye te ba demarche nini osalaki po papa verckys a produit yo na temps wana? Eza nga te biso na werra biso na werra toyembaki kaka nzembo ya ya vieux nani ya ya ya ya ya pauvre vieux simaro Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na Purchase Etats-Unis. your tracks today. Yes, I. moto oyo akufi place na ezalaka na morgue te ezalaka momentanement voilà donc euh, quelque part mitema ekiti mpo ekomaki kowumela voilà de moi c'est beaucoup naza content na organisation esalemi bon président de la république akoya te ah, aza baaudience ebele ya kosala donc euh, toremercie ye ndenge atie batie bamoyen ye na gouvernement po makambo oyo ekoma lelo realite ezali facile te mais biso imiko tozaka awa pona presence mais toza pona organisation te organisation ministère ya culture nde azwa yango ye moko donc euh, soki peut-être bomoni to makambo tobeti te yobi kaka ye azalaki kolo musique Fallait vraiment to s'exprimer. Soki tobeti te ezali faute na biso te. Bapesaki biso nde ba moyen te mpo tobeta te. Merci. La sortie ya, ya corps ya Papa Verkis étant artiste musicien membre na kati ya Nico nini yo o retenir mpe o penser kopesa lokola likanisi na avenir? Oh, likanisi eza ke omoni biso ba artiste faut tozala na ba moyen Toyeba pe ko cotiser soki tozui likambo tozelaka nanu l'etat te l'etat pe akoya na sima azongiseli biso mbongo na biso l'etat pe ko oya comme akoya te mboka eza lelo na guerre voilà donc tozelaka kaka nioso epai ya l'etat te voilà na initiaki ba cotisation oui bato ebele batie mbongo mais eza ayaki suffisant te po tokunda ye biso moko eloko egene biso mwa moke yango wana merci president merci Bonjour president. Bonjour camarade. Euh, tomoni parmi histoire ya papa Verkis ozali mpe parmi bato oyo ye a produire na temps wana, okoki komeka koexplike biso na mokuse bademarche nini osalaki mpo papa Verkis a produire yo na temps wana? Bizanga te biso na wera biso na wera toyembaki kaka nzembo ya ya vie nani ya ya ya ya pauvre vie simaro Batindeli biso tokende oyemba kuna mais image naza nango ya bien po apesa ye ba musiciens ebele ba instruments entre autres ba, ba, ba Danos Kanta, Niboma, ba ba Bela Bela, ba Empire Bakuba, ba Kiam, ba Zaiko, bato mwa ebele ba, ba beneficiaki ba service na ye. Sikoyo lelo oyo akufi atiki biso ba nostalgie nini to pe eh, education nini oyo ye atiki na domaine ya miziki? Non education te ye atikeli biso nde etat d'esprit c'est à dire boyeba ko debrouiller boyeba kaka kozelaka te ye azalaki pe musicien ya ok jazz mais alongwaki naye aye kosala mouvement naye donc alakisaki biso tenacite ke akoki kosala eloko esimbi pe en dehors ya ya orchestre ye awutaki ok jazz. Komona lelo veve sancteur pe komona studio oyo atiki ba musiciens conseil nini okopesa na orchestre nayo? Ah te conseil eza te na souhaite bango kaka bonne chance. Merci president. oza kombela ah. bonjour voilà motuna toni totuna yo awa président euh, ezali ke omeka kosunga biso par rapport ya mpasi oyo etuti bino lelo oyo tozomoni bozo perdre bagrand nyonso tout na domaine ya miziki susi na yo eza wapi ouais, susi na ngai ezalaka moko c'est-à-dire euh, koyeba kaka C'est à dire que d'abord kozwa ba soins ba soins ya nzoto ba soins de santé na yo koyeba mpe euh, comment kovanda c'est à dire euh, kozala mpe prudent makambo ebele tu vois s'il faut kokende odela mais eloko mosusu baboya yango te soki eye eye kaka nzambe moko ayebi ebandela motu na suka ya motu tu vois mais Mutu faut ozala kaka prudent ozala kaka reserve oyeba comment ko kotambusa vie na yo c'est très important eza kaka ba musiciens te tout le monde tozo generaliser batu nionso parce que ba president republique ba tokufa ba pasteur pe bakufi donc euh, batu ebele tu vois dans ce sens ezanga te mise kaka moto azokufa bajoueur basportif bato nyonso donc euh, c'est ça quoi Ya mwa remarque eza muke que nzoto ya papa Verckys esali deux mois na morgue pona lenteur ya ba demarches na kozela part ya gouvernement. Etant artiste musicien, mwa lenteur wana c'etait due à quoi et bino lokola ba presidents ya ba orchestres, ba musiciens nini bo retenir lokola leçon? En tout cas prochainement makambo oyo esalama lisusu te. omoni imprudence moko ezalaki na makambo oyo sefo de la verite yango omoni makambo ti esalami boye mais prochaine mai ozala te la topesi bino bagaranti nyonso tokosola na bavie na biso basage na biso moko toyeba koma tokosala ka bosoki eye koma tokoki kosorganize mpo esala masusu boye te ese répéte boye te tu vois c'est pas bien biso mpe ezalaki touche mpona eloko wana il y a eu des déclarations na ba télévision pourquoi kora kema osala deux mois c'était pas bien je crois prochaine mai ozala sute tourne ya lelo eza séance ya remise ya remise ya bajambe de fleur oyo to baza représente awa baautorité oyo baza représente omonike président de la république je vais vanosekeno akozala wana mais euh, bah, audience éléguée Belé, il n'a pas eu le temps de se présenter, mais il est représenté par son conseiller chargé de la culture et euh, la euh, religieuse, euh, Aza représenté, il m'a représenté chef de l'État, il m'a déposé jambe de fleurs, Petomoni, euh, président, il y a Sénat pas à représenter, Euh, bomoni donc euh, yo wana azo ko avance déjà président de la république azalaki représenté atiki chambre de fleur na ye donc mpe euh, madame la ministre ye wana atiki représentant ya président ya sénat baati lukue boye patiki ya ye kotu ya madame la ministre ye wana mpe apusani asala nini azotika et après euh, boko comprendre que Ekozala tour ya euh, premier citoyen de la ville euh, Gentini Ngobila ye mpe ya kopusana mpo atika mpe germe de fleur euh, restez toujours branché là nous sommes là donc euh, yosala voilà c'est tout maintenant ya clan wenge natondisa boro ya mopanzi awa awa omona natondisa yango lelo baclotire eske concurrence ale babi wana ezalaki ntango ya kala na miniti oyo nde tolobelaki lelo tala boza bapresse oyo ngai naopesa respect makasi donc soki bondimi botya kamera na bino bofilme nga soki boyebi pourkui soki mpe nandimi na répondre nayebi pourkui donc euh, nabeteli bino maboko trop ndenge boyebi boparticipe nayebi te fleur babandi deja otya obina babandi otya te